Buon dia a tutti, mi si chiama Peder, Pietro in italiano, e sundrei a parlare in Lombard. Lombard che le... Cosa è Lombard? Disarevi alta. Lombard è una lingua neolatina occidentale, compagna del francese, del spagnolo, del portoghese, del catalano, che è parlata in un grosso toc dell'Italia del Nord, ad esempio per più se precise, in della Lombardia, ovviamente, in del Piemonte orientale, in d'un Tuchelin del Trentin e in tutta la Svizzera italiana, dunque Canton Tisin e un toc del Canton Grison, di Grison. Lei dunque le parlava in un bel toc di terra, purtroppo di Dincheu le dre a sparì, perché? Perché la, la gente, i gente che la parlano, i, i sannoi credono che la sia una lingua, pensano che la sia un dialetto, e dialetto è un termine, è una parola che in Italia la gaminga un significa positivo, perché che la lingua e che il dialetto. E il dialetto è purtroppo una lingua di serie B. E dunque eh, la ganò importanza più di tanto. È considerata una lingua del passato, una lingua di vecchio, una lingua anche un po' razzista, purtroppo una lingua per Sara Sassoon del Sole Stelle invece che del Risalmonto. Dunque, ehm, purtroppo al dire che il eh, lombardo parla sempre meno e soprattutto quel che è più se grave è che i noni e i padri che, che parlano minga in lombard ai sone ute e suo fiu. E dunque se riccia che fra una quadesena d'anni il lombard sarà arriva all'estinzione mi pensi che sia proprio un peccato, per tanti ragioni. Prima di tutto perché le, un, le sbaglia a pensare che sia un dialetto e che sia di lingue di serie A e di serie B. Lei è una roba che la sta in il E poi perché pensi che sia sbagliato, che sia proprio una, una disgrazia fa morire una lingua, che la ha un valore culturale. Noi in Italia sai quanto è importante la cultura, ma anche una lingua la fa cultura. E mica domani la lingua d'estate, ma anche la lingua regionale. E dunque mi scominciamo qualche anno fa a prima di imparare il lombard, perché mi sapevi no, mi parlavi duma italiano e lo parlo anche abbastanza bene, diciamo, essendo madrelingua italiana. Lui impara che si rigiamo grande e poi tocca parlare e scrivere. Dunque, tu ci di mi scrivi e provi a parlare lombard per quel che puoi per cercare di tenere viva quella lingua qui, quella lingua chi perché l'unica, man maniera per tenere viva una lingua è parlala, è duprala, in tutte le occasioni che si può, provare a parlala. E mi la parli, anche denanza una videocamera che, insomma, <laughs> la mia pominga risponde. Però, insomma, mi, mi, credi che sia una battaglia giusta e che la sia una battaglia bella e che la var la pena che vale la pena combatterla e dunque a Winans spero che insieme a me che sarà tanta altra gente che già un po' di gente che vedrà a combattere eh, per, per il Lombard e per tutti gli altri lingue d'Italia perché anche il piemontese, il siciliano, il Genoese, il napoletano e via in sci. Però mi speri che ne sarà a mo più sé mi spieghi che con quel, vi- che con quel video qui un mm, quai, da- alter pö da interessarsi alla questione linguistica italiana, perché pensi che sia proprio una, un di lavorare più se importante, più se bei per il mio paese, che è l'Italia, per la mia regione, che è la Lombardia, per la mia città, che è Milano. Dunque, in sci, almeno per me, spero che anche agli altri. Ciao!